Herkese iyi günler arkadaşlar. Bir önceki videomda dediğim gibi e, bu videomda TSQL ile Superstore muhabbetlerini göstereceğim. SQL Server'ımızı açalım. Bağlanalım ve buradan Burada ne varmış? Mail borç hanesi. neyse. Buna bir prosedür oluştururum arkadaşlar. misal. bir select çekelim. Select yıldız from select yıldız from tablo ismine bakalım. Mail diyelim. Boş tabii ki. Kısa Bor kısım acaba? hani borç daha kısa. Şimdi kapatalım. Okuma satır olarak gösterelim. Şimdi store pozisyonu oluşturacağız arkadaşlar. İlk başta create proc prosedür olduğunu göstereceğim. Stop prosedür olduğunu söylüyorum. SP versiyonunu vermesinde sıkıntı yok. Genelde stop resistör olduğunu anlaşılması babında veriliyor. Stop resistör alttan tire neymiş bu? Borç. Borç alttan tire create diyelim. Bunun değerlerine ID vermemize gerek yok. Neden diyesiniz? ID primary key identity'dir. 1, 2, 3 kendisi gider. Et ürün alttan tire kodu neymiş bunun ürün alttan tire kodunun şeyi ender char on beş güzel değil daha et mstr MSTR değil mi? MSTR MSTR ha müşteri TC ne olsuydu aynı. Müşteri TC ne olsun. Tabii ki begin et müşteri borç MSTR alttan tire BRC borç. Bu da float. Tamamdır. Olay bu arkadaşlar. Ezbegin and kalıbımız var tabii ki. Bundan sonra insert işlemi yapacağız arkadaşlar. Insert into tablo ismi borç tablosundaki tablosuna ne yapıyoruz? Borç değil mi? Borç Ee, şimdi hiç uğraşmak istemiyorum açıkçası. Teker teker Ctrl Z, Ctrl C etlerini kaldırır şimdi. Et işaretlerini. Aa, şimdi sonra values Bunları Ctrl C diyelim. Aslında kopyalasak iyiydi ama. Gördüğümüz gibi yukarıdaki hemen gözüküyor. Olay bu arkadaşlar. Insert into store prosesimiz bu arkadaşlar. Mesela ekleme prosesimiz bu. Buradan ne yapacak? 3 parametre arkadaşlar. Masa üstünde yani şurada bunlar 3 parametre şöyle alayım şunu ben göstereyim size. Burada ise misal 1, 2, 3 parametre olduğunu varsayar isek şunları uçuralım. Burada ne gireceğiz? Şunu buraya şunu buraya şunu ise buraya giriyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Insert işlemi başarılı bir şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.